brauchen sofort Verstärkung! Lass die nicht Los jetzt, Männer! Er ist getroffen! Verdammter Bolschewiken-Abschaum! Юсуф! Да останови, Иван! Прикройте меня на секунду. Сори. Я ранен! Попались! Кончай, ублюдка! Никогда не забуду все эти мертвые лица. Интекон! Ha ha! Recon up. Uh, artillery. Be, be careful. Wait. segundo Ricken ab. Stirb! Stirb, du Bastard! Bataillon, hier Zugführer! Bataillon, Bataillon! Fordere Verbindungsflugzeug für sofortige Aufklärung an. Zugführer an Bataillon. Keine Fehler, Männer! Bataillon hier Zugführer, Bataillon hier Zugführer, brauchen Feuerunterstützung. Kartenreferenz 4640 85C4. Bitte Artilleriefeuer, sofort. Zugführer an Bataillon. Немцы уж небось обгадились со страху. Пока есть. Одиночно. Сражаться. Ну давай же!

thank you for your wonderful, wonderful bit of commentary there. okay